A ver qué pusimos. Qué la letra. Carlos. Carlos. Carlos. Fuente. Carlos Fuentes. Fuente. Alba. Alba. Presente. Sí. ¿Sí? Sí. Decime en todas esas palabras a dónde dice Carlos. Carlos. Ah, Presente. Sí. ¿Estamos?